Политико-мистический триллер «Пусси Райт» с каждым днем получает все новое развитие. И чем дальше, тем больше зловещих эффектов наблюдают те, кто смотрит и следит за этим процессом. От зловещей экзекуции до мистической чертовщины. Здесь и злобный пес, как исчадие ада, заглушающие голоса адвокатов, и судья Сырова, уже готовая превратиться в ведьму, и высший разум в образе дзюдоиста-пубертатника, готовый растерзать за одну только молитву. Стоило трем молодым женщинам в главном храме страны провести попытку экзорцизма, как возбудились бесы всех уровней, от ряженых боевых хоругвеносцев до телезрителей, у которых тут же выросли рога и свиноподобные пятачины – при молитве они не присутствовали, но подобное преображение дает им право выступать в качестве свидетелей со стороны обвинения. Тех, кто желает свидетельствовать со стороны защиты, ведунья Сырова в зал кривосудия не допускала еще в пятницу. Я думаю, что так как у нас, в общем, суд о богохульстве, то, видимо, где-то рядом здесь и ходят бесы. И поэтому то, что произошло, я иначе как бесовством каким-то назвать не могу. А если серьезно, то, в общем-то, такая совершенно непонятная для меня позиция суда, когда абсолютно унизительное отношение к людям, которые являются свидетелями, можно так сказать, процесса, а, к общественности, к журналистам. Ну, для меня, например, сложно очень сказать вообще, чем руководствуется суд и вообще почему это все происходит. Потому что я, в общем сама явилась свидетелем того, что а, журналистов прогоняли, спускали с лестницы. А, видела, как одного из а, лиц, который участвовал на процессе, а, просто били. Спецназ, спуская его с лестницы, разбил ему телефон. Ну, в общем-то, совершенно не, неадекватное поведение. И я, в общем-то, не могу я его пояснить, потому что нет ему объяснения. Вы верующий? Да. А во что вы веруете? В Бога. А Бог э, завещал быть милосердными? Безусловно. А где милосердие? Мне кажется, они должны покаяться для того, чтобы это получить снисхождение? Это живые девочки, они прореагировали как живые люди, а не как мертвые души. Можно осуждать, не осуждать, но это живые люди. Путин-то мертвая душа. Чем жарче бушует огонь отмщения в душе недоизгнанного Вовочки, тем меньше общего у судебного процесса с законностью. Пара вопросов буквально. Что происходит в зале суда сейчас? Сейчас дает показания, давал показания Самуцевич, будет давать Алехина. Скажите, пожалуйста, а какие последствия этого процесса вы видите э, для адвокатов защиты, э, для защиты обвиняемых? Вступают сигналы, что э, на нас хотят возбуждать дисциплинарное производство, вот, которое может быть сопряжено с лишением статуса адвоката. Вас могут лишить лицензии, статуса адвоката? Да. Но мы будем сопротивляться. А, как вы считаете, чем может закончиться этот процесс для Пусирайт? Ну, сложно сказать, предугадывать приговор. Скорее всего, он будет обвинительный. То есть посадят реально? Ну, у нас есть большие опасения, что так произойдет. Сегодняшний день ознаменовался э, тем, что э, скоротечно, ускоренно просто прошла процедура представления доказательств стороной защиты. Э, нам отказано вновь было во всех вызовах по нашим ходатайствам как специалистов, так и экспертов, так и свидетелей. И, собственно, ничего с этой точки зрения не изменилось, мы не увидели ничего существенного. Конечно, важным является допрос э, наших подзащитных. Они втроем э, выступили в суде и заявили ровно то, что заявляли и прежде, но не в виде показаний, поскольку по 51 статье на предварительном следствии отказывались от дачи свидетельских показаний. Они сказали о том, что в их действиях никогда не было мотива религиозной ненависти и вражды. Они не являются авторами и, собственно говоря, конечными клипмейкерами вот выложенного видео на ресурсе Pussy Riot э, livejournal.com и в YouTube, собственно говоря, и не являются, собственно, э, э теми пользователями, которые выкладывали клип, который фигурирует, собственно, в обоснование мотива по квалифицирующим признакам, мотив религиозной ненависти и вражды по статье 213 часть 2. Также и Толоконникова, и Самуцевич и Алехина сказали о том, что не испытывают э, никакой э, религиозной ненависти и вражды по отношению конкретно к потерпевшему, это тоже надо было специально указать, э, к тем, кто принимали участие в процессе, у них нет никаких чувств, которые бы можно было бы определенно Э, который бы определенно свидетельствовал о наличии такого религиозного признака ненависти и вражды. Ровно так же они сказали о том, что являются, с одной стороны, художниками, представителями современного акционистского искусства, но главная мысль – это протест против политического режима в стране, они считают себя политическими оппозиционерами, что события 24 сентября с рокировкой Путина на Медведева стали спусковым крючком в создании группы Pussy Riot, которая, собственно, все свои акции, которые проводила в течение осени и зимы, ну и, собственно говоря, до 21 февраля, это акции политического толка, это акции политического протеста. И все, что делалось, имеет именно этот смысл. Девушек увезли, а ужас остался. Хичкоковский ужас от крушения здравого смысла и наступления кромешной тьмы беззакония, творимого по мановению руки диктатора, все больше сходящего с ума от политической безнаказанности. Когда все три ветви власти сращиваются в одну, это называется фашизмом. И тогда становится по-настоящему страшно. Особенно, когда нет суда. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. На закате российской судебной системы. Телеканал «Политвестник ТВ». Особая буква.